країну Русь. А через те, щоб е, примусити е, московітів е, перейменувати свою імперію, бо справді назва Росія це ж імперська назва, вона не етнічна назва, а вона імперська назва, це державницький термін. національну державу, і тоді вони стануть добрим сусідом, вони будуть загрожувати Україні. Так якщо б вони перейменувалися тоді замість Російської імперії, перейменувалися б у Московії чи Московщині, тоді був би смисл в Україні перейменуватися в Русь. Ось. А поки таке залежить не тільки від нас, а й від Росії, а вона не чути, щоб вона це хотіла робити, то я би підсилювати, так би мовити, в порядку от такому навчання і так далі. Тут ніхто не може заважати, бо це справді є, підкреслює зацікавленість ну, сучасників у тому, що було ну, 10 тисяч е, тисяч років назад чи 2 тисячі років назад. Перемагає країну, в якої нижче продуктивність праці. Тому європейська цивілізація і Україна, яка належить до того, забезпечує цю вищу продуктивність праці, і тому вона переможе не усіх діюча чекає, внутрішнього, вона ж слабо розвивається. Крім того, ви розумієте особливість, психічну особливість росіян. Вони жили от, з рибальства і е, мисливства і лісу, продавали ліс. Так було в 17 столітті, в 18 столітті, а тепер те саме. Вона живе із нафти, із газу, із вугілля, із лісу. Тобто те, що не буде Тому, безперечно, у, у такому відношенні перемагає е, Захід, ну і Україна, яка прагне от, е, так мовити, демократизуватися, підняти рівень національної свідомості і е, консолідуватися на основі української національної ідеї. Оця консолідація нації на основі української національної ідеї, вона консолідує всю націю і направить тоді всі сили на розвиток і внутрішнього. Е, ще одне запитання з правого ряду. тому Тут є хлопець, який в третьому ряду сидить, вже хвилин 20 руку тримає. Будь ласка, ваше запитання. Звичайно, що було б дуже добре, якби вода на своїй two, вдячністю разом цією нашою громадою, які даруємо вам. Ви знаєте, Тарас Григорович, це той наш духовний отець, з яким я ніколи не розлучався. місія університетів, де ці студенти навчаються, і місія Київського університету, на ваш погляд. В чому полягає? Е, ви знаєте, від е, знання історії батьківщини залежить страшенно багато. Нація, яка має історичне мислення, ця нація є свідома і вона консолідована. То я вважаю, що Київський е, національний університет він має якраз е, виконати ту функцію, щоб поширити е, знання історії української нації. Він тут готує молодь. Е, які вивчають історію, потім після університету вони роз'їдуться по Україні і вони мають свідомо поширювати знання історії. Ви знаєте, колись, по-моєму, Франко, ну точно я не знаю, сказав дуже мудру річ. Е, Значить, най, е, найкращий спосіб прищепити любов до рідного краю це розказати про героїчні подвиги предків. Отже, розказуючи про героїчні подвиги наших предків, а тих подвигів безмежна кількість. Е, студенти або от випускники університету вони будуть прищеплювати любов до рідного краю, а це основа, на якій все далі розвивається. Бо якщо людина любить батьківщину, то вона знайде спосіб, як їй служити. Найгірша біда, коли зустрічаємо людей, які не люблять батьківщину. Він не любить батьків своїх, не любить, не знає могил предків своїх. Ось і йому однаково де жити, аби була ковбаса товща. Ото і все. Так ото найгірша біда. А якраз е, університет може наповнити людей знаннями історією. Ось і поширити це по Україні, і це буде його найбільша така місія, бо це стратегічне завдання. Це не те, що сьогодні, знаєте, зробив і вже вигода є. Це поступово робиться, зато без цього Україна не може мати населення, яке консолідоване на основі любові до рідного краю і захисті своєї незалежності. І останнє питання побажання молоді, викладацькому складу? Ну я бажав би, щоб е, молодь е, розуміла не тільки сучасний момент, а щоб вона сприймала себе в історичному плані. Хтось був до неї, а хтось буде після неї. Їй судилося жити в цей проміжок часу, і коли вона народилася, доросліше, а потім буде діяти вже як доросла людина щоб вона сприймала себе як ланцюжок у багатотисячолітній історії України, і щоб вона старалася заповнити цей свій час серйозним змістом, любов'ю до України, бажанням розвивати Україну, її техніку, її промисловість, її духовність, її культуру і все все інше. Отже, пам'ятаємо, що до певного часу кожного із нас не було. Потім ми вийшли, пройшли по поверхні землі і підемо знову кудись до нас хтось був, після нас хтось буде. Заповнимо оцей час найбільшим змістом. От хай вона це робить. Дякую, дякую, спасибі. Спасибі, колеги. Спасибі.